tuliza twagala okulamisa tweyenze nnyo balikwera kumugona tera mutekaga nako lwaleero nze agenda sema kulaze kusooka lwaje mbasero manyi era omutesesa programu yaffe eno eya gyagenda ku agenda kucheza na isanje nobwo kuna futama n'ebirundi olunaku olwo lwaleero ziri mwenda omwezi guno ogwa april omwaka enkumi bbiri mu abiri kwa olunaku lwa friday mwansi omukyana basebo ne na bannaffe mwenna abalungi abatuliisa abali gye muli yonna twagala okwebaza katonda kukesiza nate era olunaku ono lwaleero era nga tumusiima nti webale mukama olwamekya eganaga kwa ono lwaleero olunaku kwa friday era nga wiiki um, nayo yiyo gitambuza uh, songa tuizo gatwichi na yo wichi yaba kweze komekerezo na kunurua lilo juki antwichi eno uh, yo olokuwa nchi atani kila mwona kulukula ulitukula easter monday uh, so chite gizanti yo uh, tebada tenga weekend alazo na na inga abana abebi nebilana primary 4-5 uh, na buo wichi eno yinji mazeo kusuma baka bila kusuma kati na kungazi hizo satu nya uh, msuma jigeda maso bwebito um, e, e, bitambula bigenda uh, bwebito bitambula kakati kwenawe tulabu ino mkuku na vitambula amala emirundi tolaba nti ekiri mu ggwanga naawe tokimanyi sooka okube katandukano ekiri mu ggwanga tokimanyi gwe ever defeated this man. I remember 그만 공부에 죽고지 이렇게 요구고지 이렇게 미스터 땅을 해드려 but you never have to, to they had to settle everything up with God and this is the way that man hmm? the way to, to, to that man who took Mr. Tamari to God the way gave him a hot slap a very hot slap Mr. Tamari will be done But of course, it was not the, the husband who sent Mr. who sent the wife to, to Mr. Tamari. But again, look, the result Tamari is not retaliated. But again, they became friends with that woman. Now, they work together. We cannot fight this this Mr. this Tamari. Neither can we buy him. Переходной não писать земли. Talk I talk about money. The man went haywire completely. You, you, you see how he went haywire? Even on the radio. Can, can somebody interpret for you what Mr. Kamali was saying about against you? You're talking about money and everything. And that, that man was striking you. He was striking you. Yeah? They kept on tracking, intercepting the information and the message. What I can advise is one place, please. You leave the country. Leave the country. Go settle it my estate in there. And work and move on. Hmm? Work can move on. Very quick. Why not? Please, one. Now, Honorable, that is okay. I can listen and understand. I can listen very well and understand. But it is really very heartbreaking at this moment because the disappointment that breaks my heart originates from the team of the people you gave me. They have been lying to me. They are bright liars. If I was not lied to, now finally appointments to settle with Mr. Donald. Because now look, it is me who's losing a lot of money. Understand? Don't, don't talk about money. Mr. Lura. at this moment I can refine each and everything uh, what you are putting. I, I, can, I, can, I, can refine it. I can refine it, that I can assure you. I can refine it. I know you appreciate me already, but I've really spent very well. Generosity, and everybody's happy. I want everybody of us to be happy. I'm going to go to Nairobi, cooperate with the Mombasa office, and we keep moving. We keep moving. I understand. I'm also fed up of the war, fighting with the man it's almost like a ghost. Who did they? Yes, there's something today. It is on radio tomorrow. It is on TV tomorrow. Ah. Uganda? Kampala? Let me get my brothers out of here. But first maybe I go. They can follow me there. I have nothing to blame. And I have nothing to complain about you, Minister. Minister, I have nothing to complain against you. Thank you. The place has been so hospitable. And I appreciate very well. I've been well taken care of. victim ended up to be wrong, Major Flyers. We understand it is not you to blame. But thank you so much. Let the business keep moving. I know it is going to keep moving. Oh, is that oh, I... Uh, sure. don't, don't even complain over which cause. I feel so bad. Of course you know. But that is the way to go. That is the way to go. Let's move. Avukana is for you. Not to take you. There's an insurance specially for you. Go to Nairobi. I'm going to send you someone who you're going to work with. I'm, I'm very sure is going, he's a very good person. He's very different. He's going to come with a lady. Sit. Cooperate. Forget about family. Focus about family. touches you, we were once friends. And we enemies. But I consider you stepped wrong territory. that is the challenge I'm seeing. You're just stepping into wrong territory. But anyway, that is life. That is business. Nothing that's... Katika you. oyo ali mu kkumi ra kati emyaka musanvu kaleke When you're in Dubai, things are really not to be the same when it comes to communication. So take my humble request, Mr. Nura, and we will keep moving. I, I want us to, to, to, to, keep in Islam so many things. My children are grown. I have grandchildren to take care of. I have big ambitions to follow. Please. What makes you think that I cannot also be, I cannot be at uh, the top of you? So, should this be the end of it? I love the business. I love working with people. So ambitious like you. But sometimes you have to roll a dice. And when you roll a dice, you never know what comes up. You, must be understanding. Honorable Minister, I understand very well, very well. You know, but Stanios Abaki had said that sometimes if you must do what cannot easily be done, you have to kiss a frog. You know, in uh, Pakistan, most of the frogs are poisonous. But this time, I have to kiss a frog. If it is the only way I can move. But I loved Uganda. I loved Uganda very much. I don't want it to become a citizen of the country. This country, the part of Africa. And we wanted to be a citizen here. sometimes as you say when you roll it dice you can step on a mine it is an open field you can even step in shit i'm sorry to say hungary but you get to do that man tamara neruti ah you are stepping in deep shit i can also feel it is deep shit I stepped on fire. I blame whoever caused this man a madman. He's super intelligent. Hyper intelligent. He's a hyperhuman. I agree. Just bring him closer. 教授とばかりですよね。エリコーディング。エリコーディング。Nojin zai dafa. He has a lot to say about me, just like I have a lot to say about you. Only good things. Together. Beauty. kakagweyo kamuze eddakiika bbiri musajja agambye mulundi takyako muyita omuyalu mwagamba tamale muyalu omusajja akugambye onokanzeko direct negenda mukoga Ronan, Ronan. Well, where is Ronan? Uh, come and uh, assist uh, my guest here. okay atuliza lyona um, webale munaffe oh, ekisokere eh, kano ko kaweddeyo olutalo lwoye mupakistani sigo basiba anti oyo ate bamusanzi namukwata olwo mugoba wanadduka akugaye nti bwebalooza nti mirundi mulalo anybody who thinks that that man is mad wamma is joking kubanga eno recording yiraba nga si yakakati ya ya ya ya august hidada kawando kankubulire wano bali bawukanyi olunaku lweggulo nga basaasaana olunaku lweggulo kawadde hmm. fe mukuziika archbishop abantu asatu mu babiri bagasimbaganye ne international criminal court kuzoom kuzoom nga bali mu hotel yemu mu Kampala wano federal mukuzika nga bo court bakunya 17 baso musodwamu bajja kuddamu okulabika mu kooti oluvannyuma lwa wiiki satu baabasomedde emisango gyabwe bonna bada uganda abasigaddewo baddayo mu kooti ku mande eniyenja mwasa tumuwa babizi umu mkongo mwala mwenye rwanda mwala mwenye kenya haneka <laughs> kagama akienda kuno mnyoyo <laughs> mjeta abantu kwa kukusa organizi kagama kena mkwa ay ay ay wakati yu meeting isi yae today wa kagame singa uwe bali mulimu mko umenye rwanda umu ntukwe ne unyiza mjabakula hmm. kako mwaba sababu mwaba gambi ndi omusajja technology gwalina akolera ku metallic items esimu zonna muzireke edistance era nabakutte totuse okutwala bantu meetings abe nga baliwe polisiningizi zonna era nazikutte mbuuza ekibuuzo tambale totuse okukozesa bantu naye nina gwe nalabyemu ne mutya nga bali bwerere nti naye ate abantu tumumanyi ate yampitako ewene ngaana ogendayo mumanyi ono namutidde nange mumanyi namutidde mbuuza ekibuuzo nti eh, uganda tetola mukkiriza nti naye atta abantu natunda woganis hmm. badokita nabagamba nti erugazi gyebatira abantu owerugazi yabaddemu oli nemusuula eddalu yali yepankira ku mukazi wange eyakuba esitemanekannabukeera tumanyi nti awe mbakwatira omusajja agambye eh. nti gwe wa wa wa omukazi bakutwa yabadde ayogera ku muganzi ndoozi eh. mukama muganzi nakkubaoliyi eh. mufuuka bamukwano atwafuuka bamukwano yage nti walitalyetinga twakola otya mm. ndoozi ekyo kijjo wekisaganaga ti musajja omusagirako we bamukuba oliyi natazayo muliro naye oluvanyuma nga bafuuse bamukwano eh. bakugaya omusajja bagambye atya mm. profesa yabagaye nti nabagamba nti omusajja ali superhuman entuzo 14 nebaga musajja mwogere naye nemugaana mumwonoonye wa pulezidenti mugende mwogere naye muapologizing nemugaana kati abatuusizaawo bagenzi wa pulezidenti bagenzi wa pulezidenti bamugamba tiomusajja atutta kubanga senior advisor to the president evidensi ye yonna bagitwala seriously kibanga ekitegeeza nti gavumenti etukuba nabagamba nti oli genius wakubiramu akanywa nabakuba akanywako mwenna nabakuba nemujja mumpoganire anti sebo contract ye eweddeko tebagirinyinganaga e eh, contract yaweddeko have extended it for 10 years <laughs> contract you are for 10 years in never see you kumanga you see you think Museven is a happy man you don't want to be it you think Museven is a happy man about to be kumanga singe bintu bintu hmm. biulirwa 32 people have been arraigned before the International Criminal Court for killing people and exporting their organs. It is alleged that 2,000 girls mm. were taken to India and subjected to humiliating prostitution practices bebakanga nabasajja kumi nabatano olunaku nebabajjamu sente zaabwe ogani nebazitunda ekibuzo kyetwabuza ntamale mulalu oba mulamu eh. onakizeemu yes, yes. atengo lili ekida muni musebe ni bagenti omusejjo mita mla musebe ni bagenti we genius bwa baba kuba akanyo mwenna genius bwa baba gatta mwenna ngabo bali bagala present musebe eh anti bajinga bali bagala present musebe ndepo ngunagenda ne jambi akakwala ka yusi simbu kazijeko yakagai yali atemyande ndetere evidence ayinashe yes aine jambia yes aine nyundo you bring me an evidence nti aina gwa hamizi mga yoriri nebo haba ina bintu viva kwa atakochi wala gwenye e, e, jambia yekoze <laughs> omuseja la wakamba la wakambi eh. when i hear that you have harmed him in any way i'll deeply uproot you and punish you mumukwate kumulabi aliyo subizeju kwele mzimeni hey eh. ugana kuatako dig and uproot you gandhi hamu kimu andisi ebyo bijowa kosa nga kosa ndi mkama omu lumika beba vikunimiza beba tukubaka tukubawa ah, kalala ah, tukubawa kalala <laughs> ah, na ye kare obijowa mu uganda muno teri dupapula lwa maulire lusobola kubi ugerako nti sate two people katika wa kesi kliniki imagine nadira akamutantu wakwatikiriza nebamutta nebamuwaiziza nebamuwaiziza kitata nga alimu akaneyakwasa bakitata yes mm. kakati nono omwana mm. webakutte ngatta abaana abawala mm. ono we nakulabye era ebadaina esimu ye era ne mumitingmusimuyani owakesikiriniki era ne mumiting yabaddemu kitegeeza kati edokita bebamwitira yali abategedde byebakola dokita weruzira werugazi yabaddemu dokita w'emasaka yabaddemu nebagamba nti gundi omugenzi profesa kanyerezi yandekera list era ninjikubaho nti gundi ali gindi gundi ali gindi gundi akolera gindi but 4, 000, because this was an initiative of the international criminal court if the international criminal court did not intervene bano babadde sibalina kibalina the speaker of police must resign in normal circumstances nga resigninga kubanga kitaabali ati abantu basatu mu babiri i ah, remove a congolese erwandis those are refugees abo batwala ba refugees bagamba ba refugees ne ba applying for relocation ba ending up musolota bundi ono uyo muvubuka ate yakolaga na baisraeli bagwiringa n'obwongo babutwala ono yani uyo mvuka gwe bakutte walabyeko polisi ngaemulaga ekifaananyi kye ayitelim wamulabyeko mumawulire bamusanga ne biliyoni kumi mu nyumba abujulizi nga abadde ayita bawala hmm. ate obwavu bujja kubatisa nnyo yayita omuwala oyo unamweza emitwalo kinaana kati bwebasisinkana namutwale wanyina namusomera ebizibu byabwe namuwa obukadde obwo namugamba nti ate oyo omuvaako ntozagenda newa pasita babasabire oba these people are very patient bwakugamba nti tugende batukebera omusaayi togaa nti ali responsible eriyo kasitoma ali ebweru eri bwe gubagala omusayi guno bagufanagana bayinza okugamba omuwala kati waliwo amayumbabagala eh, abaana abawala hmm. abali wakati wemyaka 1737 abatanalwalaku obulwadde bonna kati bakazi baabwe bweru babawa empeke amagine gafa transplant system y'omuwala ono omuto ne bagiteeka mu mukazi omulala thesa israelis even the brain omwana mugezi bagutwala mukebere emirambo egyo omuvuka teyadraininga bwongo balina enyumba entinda zirimu nebitanda ne kiriniki omulenzi ajja nakulimba ntitugende waffe okyaleyo bakadde bange bakulabe nosanga abatemu ababiri omukazi nebbaawe nga batudde bazadde bebazadde yingiremu enyumba owedde Uganda kubanga for this finance if this information cannot be cannot be published anywhere kakati fiche tuba tukola mm. fetu irwaneko tokiriza mwana kugenda wa muntu omuntu agula milioni emu ya dola bende bamutunda milioni musanvu kakati fetu ina bachaina tuina abayizirayiri hmm. bebadraininga obwonga bwebayizirayiri criminals tulina abachina tulina abayizibecause ar found here nti fetto gund emiliyoni ya dolla abapolisi bakulazeko omwana oyo ekifaananyi kye bakulazeko nga basakinga enyumba ye bakulazeko sente ziri ku akawunti ye oba mu nyumba basanze mu ten billioni nabewanirako tiawafe tuli bangi nnyo naye waza natulinayo balina ebiyumba byebazimba nebalanga emirimu egitaliyo nabagaa nti wano waliwo omusajja yatunda abaana abawala ebikumi bitaano nakola mu baalaazi zirinnya mu kampala ne kampuni najigala mubaana Eh, yekigeneetamatukiraba eh, nti eh, nga nze sagana kufuna ne intelligence officers intelligence department yogerako nti gavument webanga tuteredde obantu mirimu ate nepromotinga ah, nepromoting external labor nti olaba nga nakyoneda minister number wenda ina minister let me tell you weyingaagaogenda ku internal affairs the issue is different hmm. these people nabagaa nti what they do mm. is to take advantage of a good government policy mm -hmm. kakati mumuga nti bagenda nabagamba nti nze n'omwana mulenzi mm. yagenda ewomusajja waali haaki yengaga nti abatwala taki nawandiika abaana ebikumi ebi kati ku fayino dde nagenda nga babuuza mpolampola ategeere abakabi taata we yaani omwana namuga ntambula emirundi chanamukoko tujja kugenda nayeba nti waya ate oli mukonjo ti tanuli mirundi yanzaala mukazi mukonjo namuza ebbali namugaa nti tonzitira ddiiro kakati gwe genda nekisani tiketi yo ne pasipooti bwetuukerera ekiwaayo ne sente zizinzaapo kivuga okomewo yagenda n'abaana ebikumi ebyo kati chukumi chenda muenda bafu yeyo kumuwari kakati uwangi wali autamari ye pointi chatsu uwangi wali nzenga sana kufuna na intelligence hey. na, na vitongo li bikesi hey. hapa that day yanti kigamba that's what I'm telling you mutaba nasema kule ya kakati chengkuburi ya yes, umuzada na abitegele la wa ini umwana wange na maru mwaka ee baba kubira ama simu ndije kayivanda kayivanda baba baba na abona ni kayivanda singa duka bukode wakafuna bazende wamekaka kutukrieta amala anti no kubuza nakati anti kubuza bili kwanga muzadde abera sasa abamu bale woza anti babula bubuzi eramba bulire don't allow don't accept mm. uh, if, if the police tells you that your prisoner has been released any prisoner released must be released in the presence of the next of kin abantu babulidde ku mapolisi abantu batandise n'okubulira mu nkomera emillion dollar ng'emillion dollar gwesemakula a million dollar but you ani atakuwa ani atakuwe yu aa ani atakuwe yu njiwe cha doa mkodomi wangolimu million ya dollar njiwe mwana wa mtoto tasimanya asumero beje na kubuli ya kumasumero soka kati ataina mkamwana ye kamwana how do they umulabi umusajabu wa genti ya ina Nairobi office Mombasa agenda Mombasa. Mombasa. Eh agambe agenda Mombasa. Yes. E, eh, eh, tamale au tola bantu bibi nabyo yogera. Eh. Abantu badiyo nibaganti President Museveni ga egwanga eh, cha so akali banange awe mukole dobuzibu. Anti kubanga tamale. If Museveni is going to work alone. If Museveni is going to work alone. Why did the constitution provide for different ministers? heads of departments you are calling over for the speaker they are the same baga kwa parliament kwa kona chi wawuli baga ambi mbu mm. tuteshe kupe mula gaba separate nja hapa lungu agogagala kubba senti habesuruti eh, baga simi yanti kubba senti kakala kubba senti kubba sima inti kubba gabe senti kakati mutukulize yu makakole no issue is the survival of a human being what i survive any abo bambo zako what you say those things you say because the police ever come to you know but why do you get your security because police didn't protect me tabidi him this is the good news domina funa omkule mbeze mm. agwa mweno timu mm. mugenda kufuka famu yante eh, ngatwala ebutwazi you know why nti eh, constitution yamwe ah, imagine teri lupapula lwa mauli etusobola kuba store eno mm. nti mu hotel gundi nze sijja jogera mm. niye mu hotel yeyo mwe mwabadde zoom what uh, eh, era ku mande baddayo ban ban abafisewo ku mande baddayo constitution to providing it ministers yes what the name of the ministry tali mwa ah naye twagala mwana wenyi tamali owulira beita the president gets information from the people he talks to babali mitinga obawa kutulambu uti nakalima natulamu ne ne ne ne kanonda iti ne yevaja kala natulamu na raisu na alimiramu eh, omwana yagenda na wa president accurate information alichitalia about leya alichitalia guli ya mkwa ata wa saidi nje guatia na mga nti gwene wakwa ata kumise vyuma vyangegu mkazi gwe busi kutamu na kusatu nkukwabu kade kumi Uyakulu. Uh, uh, kakati omwana uh, kakati where does the president get information from security gund sagara kuloza kitu kyeso bali nabwo eri mfumu ngorofu ndu gambi ministers would resign mm. security heads would resign if these 32 people have been arraigned before the international criminal court what good thing is this government doing eh. bakora chechi tu ah, hmm. you you blame kankubulizi no i am not looking no, at the no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, kibula yagamba nti ebiseera nti abakabala abamu nabo bambala bubi omuvuma abakazi tebamuvuma kakati gwe ayo seyin nti omubbi bwajja nabbaledi olwomusajja abbaledio nagamba nti aa ah, ah, abaana batagaddewo be bakoze obubi singa nsanze wasibe e, aligibye kakati gwe kyotegeeza buti the people who should protect us are now selling us and they are blocking anti nkuwe museveni ebintu abijja mauli tebiriimu started two people started two people mukumbu tobimanyi abijjewa kanti kakati yautola bantila waluwa kabeja nti kakati tulina president goba kwe mugende kwe ya poti mubuze how many girls leave uganda a day okugenda ebiru nga kubanga babano bamanyi nti mirundi ajja kulekana the business will continue mm. e, kuba muwulire tibiriimu mm. they don't discuss it balina bano bwacollars in kakati kyembabuuza nti opposition mu uganda teriimu am doing more opposition worker than bobby wine and besige babyogerako bino basobola byogerako nti waliwo obuteri omwatudde international communal court e, e, yalayinza abantu asatu mubabiri nobaali badde babyogerako singa babimanyi ababimanyi ani abawa sente bayo nawe nkutya ledi ezimu yo omuwala yabadde aliseretininga nnaku zino bajawo gundi bajawani bajawo nogundi ono mukati mutabazi niba tekawaka akawala tamale tuvumbanze ile yomuntu nimirenzi omu ye yakaleta ngwa agane program ze jimbe mu tukunga abantu bakubete niye niye mure ta kubidwa niye mure ta niye kubidwa tutese kubidwa tebaba demu tutese kubidwa ah, oh, oyo mindi shakwe yogera tiyaba demu tiyaba de kuzum tutese kubidwa a mindi shono tiyaba de kuzum iye oyo mindi shayaba de kuzum zumu na jirabieko zisira oh, mkuzum nintu ya pusi echibuzi nintu ya pusi ya gama mm awasajja bakulu mbaba ah, gama omusajja ono banange mumukompa setting do you know how much my, my family has suffered they go to the suffering yeah uh, nyamba guangariamu every eh, kubanga bana basaje chibakole chiri wechiti ulama nesudiri yanzi lukako kuwa magenda nima waga nti mumu wa mirundi center atufumi wako itakufuma you are isolated how much money do I get from state house does Museveni give me a budget ni bilioni za angabi zisebamu wa ya zite ya zika ya zimu adizi kuwa ya sate zimpanga mkadie <laughs> abasajja bakulu nebatule ni wagamu nti wa musajja ono hmm. banangi mumu wa mjikiriza ako kantonya pusi ni kagamba hey eh, what are you buying na youtube wako kozi wali wami umchaina wa muitalii baga tiba genze iwa mube kale ulira baate kwa consolidated fund esasula baro yao nitu ya pusi ya badage zile mune mabomu chayina milioni za dola nya mbo mbobe fula hapa zino unyeza nitu ya pusi aina omu kubwa kabaka mbu walabu kwa kontakitenga alitesenta atazi wa ulari yoko 20% omukyayina yalese entuye puse nisindi nini ntuye pusi omusajja natana embwa yamaze kwa masimu naye mr lee tried to to to to to to to to do what to switch off my system nebebibye nembizeka ku ttaka yada e, ina jama yalese jama aa jama ya ganyi na kubie bibie atende mba kwa tera bando baba gaiti ya masimu mkateleke ndoya pusi nangama ndoya pusi ya baga iti umuseja ina mayembe nono umuseja tumulite kwa gamba mtuti mm. man is a ghost ikintu mba demo meeting ni mwe ya ambula achimanyi hati ya ni video elecho okubako damage jemba kwa jemba kwa jemba sasira tewari mu uganda who could accept nti lio musajja muna uganda ayina technology akukwata nakutawanya ne video negundi hmm. abachina waliwo wamanye nnyo bamuguza jaketi lipera nemukwata era mumotokayi namotokayinegundi abachina bajanembakuba abaisraeli bajanembakuba kale nali simanyi involvement yabaisraeri abaisraeri bebatraining obwongo bamutwala abo bayisirayiri ono omwana bakola nabo abo bayisirayiri balinda ggulu bano abakyayi nabo bagala oganize balina bisinesi wano eyamaanyi ennyo but wemasi move kosiasire wayi kuwaneliyagamba nti when you open up your door, window to get fresh air or even the mosquitos come in tetudda ku money hunting no ekyo Uganda mbamanyi mu ekyo when our soldiers are killed in somalia we don't pounce on somalis mm. bannayuganda bakimanyi ekyo we should not pounce on every chinese mm. The, the, the good Chinese were investors have come with the criminals because yesterday there were two Chinese, a Rwandese and a Kenyan. No Mukongo. No Mukongo. They are the foreigners. Tamari sante sumbazi kunganyi zaaji Bazaga zaaji hey. Eh, Because it's not hey, Eyo sesho ni yo ka mm. No, sesho ni yo zaaji Sesho ni anuya Sesho ni yo ka Nyesi nge tomate msa Baro ya ba ba ba gizi Basa bi 10 million dollars Eto katika Chukura bafati Nyo gado zi mu parliament Ya balete revi ne bilion yevi na bivagala Nti The case is very expensive Eyo sante kare balani pake na kusula msa eh. Nyesi bako mwenzi ni zita koma Ni mutu ndaba ni kumifu eh. Ni mutu ndaba na zi Ni mutu ndo buongo Walua Sesho ni yo minister ina aina ekibuga kale nakyewuunya ti the purpose of creating cities is to elevate those towns where they have buildings tewali kibuga mwe batayina this is little money a human being is worth one million dollars. But because such a where, where, where, where the fundraising? Where, go, where the, let anybody go uh, at Entebbe airport and check the statistics. Four thousand girls are leaving Uganda mm -hmm. every day. Neta katinja kalunto aliko mazo. Goros and centers naba kunganya zaji. Anti every day. Baga na kujako government. Oyo minister abada ina ekizimbe Hongo Kongo ba chukute. Kajipipe naba kujako. Oyo minister abada ina ekizimbe e Taiwan ba chukute. They have embiri mu Dubai. guy tamari hey. Eh. where they are mangoes nekate mwana angi chenko yunyako mm. professor yaba gamba nti me I look for brain knowledge not material good professor tabidim kutesa tabidim nateka kutesa kukufuka kwa mubba kwa mubbu kukufuka mubinyo mm. kabaddeka myezi ewali no kaleeta nentwe yako nembwe kasajja gwenakuba nja kubonyabo era neggulo kabadde mu mitingmiting entwe yepusi yagibaddemu entwe yepusi yabadde mu miting omukyalo egadda be sente nti azimba enyumba alabirira abaana basomesa abaana bbnaye zino ezitakoma zibakuanya ezitonyangankankubulire sente tezirina desire return kuba diminishing returns no abamerika bwotwala enjaga mu amerika tebakwatirawo bakukwata ku mulundi gwakusatu stop abaddugavu ekibavuwaza bwagenda nasuubula ekintu kya emiliyoni kumi nafuna kumi na ttaano zonna azizaamu nebimusala omuyindi gwasobola nafuna kumi natano etaano tazikwatako azayo kumi tirigubak kibula babbi buli wamu ate bava mu famiry enjavu nye waliwo eyewana iwas egad security gad yes abaganda balina efitina kyava olabanga mirundi atulumba mumwenumba you attacked me nze mulinga nagisi bwegirinnyamu ekuwunyira you kanit attack me and go with it nebaga compensate myanda igo these old people have decided kamba kuleko mongalo they have decided to compensate me and i go ii abu nkola nabu na hivu nukufuka sirikola nabu nempo nukutuwe mirundi etano singa mwemba bulira singa museveni teyari museveni hmm? nebakutera ko tepo nga omusajja press secretary spokesperson wo akuvuma okwogoloza kwange museveni yazibiriza amaaso esaawa biri awuyateba naye kyenkukoze kasajja gwe kyenkukoze osigadde stepwesnakubetentamutmakabugedenekankubaekyagobeza eh, mirondi ekyakakuluya nekabusenga kabusenga gyali tuzanya ludo simufulumiza akabusenga gyali tuzanya ludo andika nkafurumia he takaenda home kabia maka mali <laughs> nkafulumya kati kawo mpuguma kawo mpuguma ke kati kakuba abantu nedda tavale yes kumpa nice isi katuveyo yo kale atuliza uh, um, twazise sa ebule dachika e, tuine dachika kati ebule dachika nga musambo kwere sawa emu ne dachika za fasa tu ebyashi bisopo chisina na wandi nawandika akatabo nze nsoma hybrid mm. nozijone nzije bakwata bakatuli kiro batunulira omuntu eh. okwakwata kukatuli kyovayo eh, eh, ojeonabalaba mpita buyisi naye obukatuli kibu hmm. ze nsobokayungu okuva lubaga bubeerewo bukozeki bubeerewo <laughs> osanga ndisobobukwatako eh, osanga ndisoma gyebujja nwagala okolimu mpita buyisi <laughs> naye wali hmm. nze nsooka erubaga bubeerewo kati tekyembagamba owatailand hmm. there are three issues abaana abo mbagamba bulijjo national media nekakuba omusajja wa sentrolis nekamukuba omusajja gwe babamba amagulu ngu alese abaana kanisa yabugingoaaaaaduka hmm. abaana ba red paper contributed alot to rwangas days babadde bamukubamu everyday hmm. is a man aina sukari aina pressure yes mm. yes ni wati ya wea bechi ya wea bechi ya wea bechi ya wea bechi ya wea bechi ya these are not journalists these are not journalists mm. these are hired mercenaries who should be dealt with mercilessly si kutuwa la mkote kukavumbagira kukavumbagira kukamu kamile nebasasa nebuduka ideology journalist. So they contributed to? Yes. But it's not the position you're going to. I'm telling you. Mosomere the paper. Okumala a week bit. About the Kwani. Mangas wings are going to be corrupt. Woman claims what? A mean to have your fate to be so well. Zina mbira mwemi ya zimu kagana Sili sunyo kwa kumi ya nukamu sengu Mwanda wa mwagazaji Baba wa ina baba guze Mwiru mm. anga yacentralizinga ebintu leero omusajja mugezi kubanga faza mulumba ne rwanga hmm. yeyali business wing ya kalidinaali nsubuga bo basajja bakozi ba ssente kubanga kati ensi yebuuza kyekyaki ebeerawo etya nga tesuubula kakati what they do bayinza okuteekawo amasomero agali expensive nga gaabwe ne bagaddukamu nga tebaidentifying nga gwe tegakolera ku church values ne bagamba nti eroma eh, eh, vatican balina banka yaabwe banka balipas naye mwalimu omusajja masunkusikalinaalenga mm. eh, mm. simubisi kafulu ino cha atatunda eno kyokusanyina hii hey. polisi ya itali ya italy na muku watapapa na muwele kena kuchisawe naddayo ewaabwe mwa amerika nga mufere wa kerezia kalinaali makyunkusi nga mufere the church must make money nebaga nti eyo vyagula gumulaba anglican church ya mungeza ya mkola sponsored it to get money ono omusajja ekyamuwanguza sentamu sentamu eyasikira sentamu mm. bamujamu oiro it was an oil executive tasomanga ko theology a church must make money church must make money kubanga declining gund abantu abasoma bakendedde tokyalina kyobajjamu no development yette diini chukula mba mkati ya baruko la atumu ina amai revival tichintu tuchita putiko inasha ikinti kitu kakisena ni chigaga kakati mba chigaga kakati ngako wala bina ali mjeta aga revival bute butafuna revival egenze elimu inasha kati tuchita polisi kwa inasha egaga once the system remains for a long time egaga. this is why parliament egenda ewambe ebintu bwechusa lolo yayo it has moved from